Kaixo? Eta ongi etorri DIF Akademiara, Donosti Informatika Fakultateko Akademia Virtualera. Bideo serie honetan ikasiko dugu aplikazio grafikoak egiteko erabiltzen den tresna bat, e, Unity izenekoa, motore grafiko bat alde batetik eta beste aldetik editore bat. Ikasiko dugu e, funtzionamendua, Unityaren funtzionamendua bideo joko simple bat eginez. Bidimentsioko e, joko simple bat egingo dugu. Eta prozesu horretan, pausuz pausu egingo duguna, e, dana azalduz, ikasiko ditugu ba, Unityan agertzen dien elementu nagusiak. Aplikazio hori egiteko programatu behar da. Programatzeko e, lerroz lerro esplikatuko ditut nik e, zer egin behar den eta kodea kopiatu, kopiatu e, al izango duzue. Beraz, edo nork egin dezake eta jarraitu ditzake bideo hauek aplikazio hori, joko hori, egiteko. Baina ulertzeko zer egiten ari garen komenigarria da jakitea edo izatea ezagutza minimo batzuk ba, programazioaren inguruan. Urrengo bideo baten e, azalpen txiki batzuk emango ditut, baina komenigarria da e, oinarri horiek e, aldez aurretik izatea. Ez badituzue e, bideo hau egia esateko bideo serie hau da e, Dif egingo dugun lehenengoa, baina ziurrenik ikusten duzuenek ikusten duzuenerako agian ziurrenik baino agian e, ikusiko dugu edo agian izango dituzue e, oinarri hoiek e, ikasteko ba, ba beste bideo batzuk ez badaude ba lasai esan bezala jarraitu ditzakezue eta bueno ba alegin du gutxi gora bero ulertzen lehenengo 10 bideoetan ikusiko dugu nola sortu lehenengo bertsio simplea bai, oso oso oinarrizkoa izango da, baina funtzionalitate guztiak izango ditugu bertan. Amaikagarren bideotik aurrera, aprobetsatuko dugu edo egingo dugu aspektu eh, konkretu ezberdin batzuetan, e, eh, obekuntzak. Lehenengo bideo honetan, ontxe, ikusiko dugu nola instalatu Unity eta programatzeko erabiliko dugun tresna bat, deitzen dena Visual Studio. Gero, urrengo bideoan, bigarren bideoan, e, proiektua sortuko dugu, edo, bueno, ikusiko dugu eh, Unity zabaltzen dugunean, agertzen den interfazean zer elementu daude. Beraz, e, denbora gehiago galdu gabe, guazen instalatzea Unity. Lehenengo bideo tutorial honetan, ikusiko dugu nola instalatu Unity eta Unityan programatzeko behar ditugun tresnak e, zuen ordenagailuetan. Windowsen ikusiko dugu nola egiten den eta maieran eh, aipatuko ditute eh, gauza batzuk nola egiten dien bueno, beste sistematan, Linux eta, eta Macen. Berez bi gauza behar ditugu, alde batetik Unity, eta Unityaren editorearen bertsio ezberdinak daude. Orduan, e, bueno, ba, ba, e, ikusiko dugu nola kudeatu hori dana, erabiliko horretarako erabiliko dugula Unity Hub deitzen dana aplikazioa eta gero bestaldetik programatzerakoan e, eh, auto osaketak eta lortzeko eta ba, errazteko prozesua erabiliko dugu IDE bat. IDE hori Windows eta Macen kasuan izango da Visual Studio, hori ikusiko dugu nondik lortu eta nola instalatu. Eta e, Linuxen kasuan erabili beharko duzue e, mono develop deitzen den e, e, bueno, ba, ba ingurune bat. Izan ere, urrengo bideoetan e, nik Linux erabiltzen dut, normalean, eta orduan Linuxekin eginda e, egongo dira, baina prozesua berdin-berdina izango da Windows edo, edo Macen. Beraz, lehenengo gauzain behar duguna da, hartu, sartu e, nabigatzailean, eta e, Unity hub bilatuko du, bale? E, klikatuko dugu, agertzen zaigun, eta hortxe izango dugu deskargatzeko, bueno, hori ikusten duzu, eligetu Unity i deskargar, hori baino egingo dugu deskargar Unity hub, bale? Nik daguneko deskargatuta daukat, beraz ez dut deskargatu, baina ez denan klikatu inberko duzu. E, deskargatzen mali mozue, instalatzen mali mozue, e, aplikazio hori zabaltzerakoan, e, agertuko zaizue horrelako zerbait. Vale? Lin, e, Unity erabiltzeko doainik da, ez dauka inungo arazorik, ez baduzue e, bueno, era komertzialean edo lanerako ez erabiltzen, edo inkluso lanerako erabiliz, ba, segun zenbat diru egiten duzuen Unityari esker, ez da ordaindu behar. Baina lizentzia bat behar da. Lizentzia hori, aktibatzeko, activate new license, ze zueke, bueno, ez baukazue berria izango da, lehenengo logeatu in behar da, bale? Orduan, horretarako, Unity erabiltzeko kontu bat beharko duzu. Nola sortu dezakezue kontua? Bueno, ona etortzen bazarete, hemengo ikurran, goiko ikur honetan, ikuste duzue eh, Unity ID, eta orduan dauko edo inizia sesion, baldin dauko zue, edo bestelan crear Unity ID, klikatzen baldin dauko zue, eh, etorreko zarete, eta aukera dauko Korreo, elbide eh, bat, pasaitza erabiltzailea eta bar e, eman da sortu Unity ID bat, ez, e, kontu bat, edo bestelan, binkulatu ba, edo Googleekin edo Facebookekin. Vale? Orduan, hori izango da, egin beharko duzuen lehenengo gauza. Gero, e, etortzen zareten e, ona, ez, behin kontua dauko zuela, bain behar duzuen lehenengo gauza, horra bisuan esaten duna da, ona etorri, hemengoa, eta e, logeatu. Vale? Nik e, logeatuko naiz orain. Behin logeatuta zaudetela, e, e, ja daukozu aukera Activate New License, eta guk erabiliko dugu ba, Unity Personal, e, bestea da ba, e, ordainduta, ez? Doaineko bada Unity Personal, eta kasuanetan, gure kasuan, printzipio izango da, I don't use Unity for, in, in a professional capacity. Orduan, ados, aukeratzen dugu, eta badaukagu gure lizentzia. E, eh, atal hau, sa, eh, agertzen dena, bueno, abisatzen dugu, e, eh, ateratzen dena hasieran da, preferences ikusten badimo Atzera botatzeko, e, gezi hau sakatu behar dugu. Bale? Eta orduan heltzen gara, e, Unity jabeko beste atal batea. Alde batetik daukau, ditugu hemen proiektuak, ez daukagula inongo proiekturik oraindik, daukau beste atal bat learn, nun dituzue baliabide asko, ingelez ez, hori bai, baina baliabide asko ikasteko gauza gehiago, nahi bale mazue. Dauko zue community, nun badauden bueno, pa, ba, blogak eta horrelako gauzak, eta gero daukogu installs. Zuen kasuan, enik badaukatin bertxio bat instalatuta, erabiliko duguna, 2000 eta hogeikoa. Zuen kasuan, hemen jarreko dugu ez dagoela Unity editorerik. Nola gehitzen dugu eh, instalazio bat? Bueno, klikatu behar dugu add, bai, aukeratu behar dugu ze bertsioa dan, hemen desgaituta daukat nik e, eh, 2008koa, instalatuta dauka alako. Ikuste zuen, badaudela batzuk LTS dienak, eta gomendatuta dauena da LTS, e, eh, hori da batez ere produkziorako, oza, lanerako, e, bueno, pues azkenean soporte gehiago daukalako, ez? LTS da Long Term Service, ez nahi du, bueno, ba, akatsak eta zuzentzen diela denbora luzeago baten gure kasuan eh, ez dago ez dauka gora berik eta guk erabiliko dugu tutorial hauetan 2020ko eh, bertsioa. Ez dauka segatik izan zehazki 1.17 F1 izan daiteke edo zein. Hori bai, ez erabili edo bueno, ez da oso gomendagarri erabiltzea pre-release jartzen ditunak, alfa eta beta eh dielako, bueno, pues agian ez dielako oso egonkorrak. Aukeratuko duzuek zuen kasuan 2020koa, nik eh, ikusteko nola dan e, 2019koa aukeratuko dut. Next sakatuko duzu eta hemen ikuste duzu badagoela e, eh, aukera instalatzeko Microsoft Visual Studio Community 2019 markatu hori zuzenean instalatu dezakezu eta gero daukagu hemen aukera batzuk, plataformak, vale? Ze plataforma e, Unity erabili daiteke jokuak e, aplikazioak egiteko plataforma ezberdinetarako. Mobilentzako Android, mobil eta tabletentzako iOS, apeleko, mobil eta tabletentzako, e, telebistako, sistema eragilentzako, e, Linuxerako, Linux bali mauko zuen, Macerako, WebGL edala e, e, web aplikazioak e, sortzeko eta bar, bai? Windowsen baldin mazaudete, desde logo Windows Build Support aukeratu behar dozue, Linuxen bazaudete Linux Build Support, Macen baldin mazaudete Mac Build Support, eta bar, eta Android ere, ze, bueno, lehenengo serian, lehenengo satian ez dugu egingo e, mobilerako, baina gero bai, bai egingo dugu, e, e, adaptatuko dugu, egokituko dugu aplikazioa ba, erabiltzeko. Gero documentation, eta, bueno, izkuntzak ikusten ikustosun ez, e, e, izkuntzak egarriak diela orientalak, txinoa, koreano eta japonesa. Orduan, prinsipios next sakatuko zenukete, eta hasiko zen eh, hasiko da instalazioa. E, luzetxo izan daiteke, beraz, ba, bueno, pazientzia putxo bat. Nik nola instalatuta ba ukat, 2008koa gogoratu, ba, ba ez dute e instalatuko. Eta horrekin, printzipioz dena izango genuke, prest e proiektu berri bat sortzeko. Horretarako proiektzea jungo, jungo ginateke, edo jungo gara, eta sakatuko dugu new, ez, proiektu berri bat e, sortzeko. Proiektu motaz ezberdinak daude, ja lez aurretik erdi konfiguratuta, baina guk egingo duguna izango da, aukeratuko dugu bide proiektua. Project name, asteroideak, jarreko diogu, esaten, esaten dite e, hori esistitzen existitzen dela ja, kenduko jotka, bale? Galdetuko digun non gorde nahi dugun, eta create sakatuko diogu, ja e, proiektua sortzeko. Bai? Ez badaukazue edo arazorik baldin badaukazu instalatzeko e, e, Visual Studio, baita ere e, bilatzen baldin badaukazue Visual Studio e, Bilatzen badaukazue Googleen, bueno, hemen, erretxo izango da, atzera junta, junta, Visual Studio ba, e, eh, bilatzen bali bauzu e, eh, jungo zaite Microsofteko e, eta e, bertan ikusten duzu bauko ba, zuela Macerako, Visual Studio, Windowserako, eta gero Visual Studio Code. E, hau ez erabili, prinsipiz posible da erabiltzea kodea editatzeko, baina e, bueno, auto osaketak eta laguntza batzuk e, konfiguratza zailagoa da. Beraz, e, inbarko zenuketana, aukeratu Visual Studio Community, e, june, bueno, beste e, webgune e, batera jungo dara, eta, bueno, e, itxen inbar duzu e, apurtxo bat, eta eta azten da deskarga. Eskuz instalatzen baldin maduzue, e, nik ja deskargatuta duket hemen, eskuz deskargatzen mali baldin baduzue, beste eman diot. Vale? E, kontutan izan behar duzu, bueno, nik ere ja instalatuta daukadanez, e, agertuko da, osagarri batzuk egeitu daitezke, eta osagarri hoien artean badago Unityarekin programatzeko. Orduan, e, bueno, ba, gogoratu behar duzuen gauza bakarra da, e, osagarri hori instalatzea. Vale? Dena den, printzipioz, lehen ezan dugu bezala, Unity Javarekin e, hau dana instalatuko da. Vale? Bueno. Itartean, hemen ikustu zuen, bueno, badabilela e, sortzen proiektua, kostatzen zaio, bueno, hau e, alegiazko makina bada, ez da Windows real bat, eta horregatik kostatzen zaio inbeste. Vale? E, baina, bueno, azten danean e, ikusiko du. Lehenengo aldiz, eskuz instalatzen baldin baduzue, berriro ere zatizuet, printzipioz e, Unity Hubek, eh, Unity editorea instalatzerakoan, aukeratu baldin baduzue, instalatuko izue Visual Studio, baina, bueno, ez baduzue egiten, e, zue, izango duzue, horrelako pantalla batean aukeratzeko ze e, edapenak nahi zuen. Aukeratu behar duzue, desarrollo de juego con Unity, vale? Hau garrantzitsua da. E, Behin egiten dozunean, ba, instalatu beharko zuen, eta horrek ere de, ba, denboratxoa e, beharko du. Esan dudan moduan, e, Linuxerako, bai, Linuxerako, eh, e, Visual Studio ez dago, baina daukagu mono develop, e, bueno, bai, mono develop, dala beste ingurune bueno, antzerako bat eta balioko diguna, e, eta orduan, e, bueno, ba, instalatzeko eta bar, pues, e, e, aztartu inbarko duzue, jarritu jarraitu beharko dituzue e, agertzen dien jarraibideak. Badago Windowserako, baina, bueno, ez dago esentzu ondirik, eta Linuxeako, ba, bueno, segun ze e, Linux banak eta daukozuen, ba, ba hemen txe daukozue informazioa nola, nola instalatu dezakezu. Eta horrekin, e, listo, bale? Behin e, proiektua sortzen denean, ikusiko dugu interfazea e, ba, nolakoa den eta eta bueno, hori urrengo bideoan ikusiko aztertuko dugu.